महबूबू कखियूं महबूबूबले रुखान में कखियूं महबूबू कखियूं महबूबू रुखना ईमान में रुझ में काफर यक्यू ओ बाबू बजू काफर यक्यू ओ बाबू बजू रुखना विझले ईमान में रुखना विझले ओ ईमान में मुसलमानी संधी

ہندو ہندو گیلان मुखिल हिंदू साल او हिंदू साल کافر गीलान او कांवर बाबू बजू कांबर रुख ایمان ईमान में रुना वेझल ईमान में आहे मसूर सां मिली मनसूर सां मिली मनसूर सां मिली वणका टोड़ियो मैदान टोड़ियो वञा तेॾा सदा साम्हूं हे सावरियूं वञा सदा साम्हूं हे काशी वञा काबे वञा कासी वञा काबे वञा वञा तोड़े वञा तो चाहे जिन सर अखिन जो मामरो हर पल पर एजाज चे जिन सर जो मामरो हर पल पर एजाज चे जिन सर जो मामरो किया तन मुठल तन अदा कुठल किया तन मुठली तन अदा कुठल किया तन मुठली

আমি জানি ওই মা